que tinc moltes lletres, moltes lletres de cançons, que si jo les canto queden fatal perquè toco malament. Però en tinc moltes, moltes, moltes lletres, moltes, moltes lletres, moltes, moltes lletres que podrien quedar bé. Moltes, moltes lletres, moltes, moltes lletres que podrien, podrien quedar bé si les toqués una altra persona. I jo ballo, ballo, ballo, ballo, ballo amb la guitarra perquè no la sé tocar bé. I jo ballo, ballo, ballo, jo ballo amb la guitarra i tornem a començar. I això ja sé que... Va! Da da da na na na na da da da da da bu. Va, bu. Xucu, xucu, xucu. 哎。